espera, que atasco. ¿Te filmo? Te filmo ahí, bro. Ah, no, claro, no cara. El guapo, el guapo era que es de allí. Sí. Sí, sí. Yo creo que ahí te he grabado también. Ahí te he grabado también desde arriba. Ah, vale. Sí. Y ese también pinta chulo, ese de ahí. Allá arriba. Sí. Sí. Y esa jadera ahí también tiene que estar guapa. Sí, sí.